गाइस हैकिंग होती क्या है हैकिंग हैकर्स करते हैं हैकर्स अपनी टेक्निकल स्किल से फोन लैपटॉप को हैक कर देते हैं वो उनके डाटा को चोरी कर लेते हैं और उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं गाइस कुछ अच्छे हैकर्स होते हैं और कुछ बुरे हैकर्स होते हैं जो अच्छे हैकर्स होते हैं वो परमिशन ले के किसी का सर्वर हैक करते हैं और जो बुरे हैकर्स होते हैं वो बिना किसी के परमिशन से किसी का भी सर्वर हैक कर देते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए किसी का सर्वर हैक कर देते हैं गाइस हैकर्स हैक करते कैसे हैं वो अलग अलग टाइप से हैकिंग करते हैं गाइस वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हैकर्स हैक कैसे करते हैं गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि हैकर्स होते कितने टाइप्स के हैं फर्स्ट आ गया आपका black hat hacker guys black black hat hacker बुरा हैकर होता है वो वो बिना किसी परमिशन से किसी का सर्वर हैक करता है अपने फ़ायदे के लिए वो दूसरों का सर्वर हैक करता है उनके डाटा को चोरी करता है और उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है गाइस वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी खून के आंसू ला सकता है सेकंड आ गया white hat hacker guys white hat hacker अच्छा हैकर होता है जो परमिशन ले के किसी का सब हैक करता है और वो लोगों की मदद करता है white hat hacker black hat हैकरों को पकड़ता है एक तरह से वाइट हेड हैकर हमें ब्लैक हेड हैकरों से डिफेंस करता है गाइज अब आ गया ग्रे हेड हैकर जो ग्रे हेड हैकर होता है वो अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी करता है वो लोगों की मदद भी करता है और कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए लोगों को खून के आंसू भी रुला देता है गाइज गाइज ये शो करता है वाइट एड हैकर लेकिन होता ब्लैक एड हैकर ही है अब नेक्स्ट आ गया फ्रीक हैकर जो फ्रीक हैकर होता है वो सिर्फ मोबाइल को ही हैक करता है मोबाइल डाटा को हैक करता है और ये हैकर बहुत ख़तरनाक होते हैं आपके पर्सनल डाटा को ये सोशल मीडिया में शेयर भी कर सकते हैं और जब तक इनको इनका फ़ायदा ना मिले तब तक ये करते ही रहते हैं so guys thank you for watching my video like share and comment ज़रूर करना and don't forget to subscribe my channel guys thank you